ပါတဲ့ဟာကလက်လောင်ပြီးတော့ပြဟာကတောင်လက်နဲ့ဖတ်တယ်နော်လက်လောင်လက်လောင်ကျုပ်လက်တော်ရဲ့ motivation မှန်တယ်ကွာမှန်တယ်ကျွန်တော်ရှိလို့ online ကျွန်တော်ရှိလိုက်လို့မြန်ရှိလိုက်ကျုပ်မှန်တဲ့အားတွေပြီးတော့ဟောအဲ့ရွှေ့တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရွှေ့တာဘာလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ web story နဲ့ H1 H1 ကိုကျွန်တော် consular off ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က online တွဲတယ်ကျွန်တော် online ကို consular off ပြီးကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ cloud theory နဲ့ cloud theory download တဲ့ theory ဆိုတာရှိလိုက်လို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းဟာသူ့ platform တွေကလည်း လိုမျိုးဖြစ်နေချိုးလဲဆိုရင်ကိုယ်က website မှာနေနေတော့မှန်နေဟုတ်ကဲ့တော့တဲ့ဒီလိုမှာဆိုရင်အဲ website က data ကအဲ့ဒီ user စင်ရဟာကိုကောက်ဖတ်ပြီးတော့ပြထားတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဟာကိုမ library ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ leaflet ကိုသုံးတယ် group based converter နဲ့အဲ leaflet ကိုသုံးတယ် leaflet ကလာတဲ့ကောင်ကရောင်းမြန်သုံးတယ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေကြအတိုင်း let လောင်သွားဘူး long let နဲ့သွားခု library อ่ะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဟို data ထဲမှာတော့ကျွန်တော် let လောင်နေတယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ long နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ရတာနော်အာကျွန်တော်ထင်တာတော့အာမှားကောလဲမှားလဲပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကုန်မမြင်ရဘူးဖြစ်တယ်နော်မှားတယ်ဆိုရင်လည်းအင်ဂျင်နီယာကြီးဖွက်ပြီးတော့ screenshot လေးကျွန်တော်ပို့ပေးပါကျွန်တော်တို့ပြင်ရတယ်